O rei da putaria foi atualizado. É o Bruno Braz, ah, tá ligado, né? Tá me ligando toda hora, sabe que eu sou criminoso. Tá me chamando pra treta, pede pra eu bater gostoso. Tá de mágoa do boizão e quer descontar no pai. Tapa na cara e na bunda, se morde pedindo mais. Tapa, tapa, tapa, tapa, se morde pedindo mais. foi no ouvido e já tá me excitando a dessa. Que soca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, que soca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, que soca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, boca, tcheca, soca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, boca, tcheca, soca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, toca, toca, tcheca, soca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, Tá vindo o beat, sai do grave vai me, ligando Toda hora sabe que eu sou criminoso Tá me chamando pra treta, pede pra eu bater gostoso Tá de mágoa do boizão e quer descontar no pai Tapa na cara e na bunda, se morde pedindo mais Tapa, tapa, tapa